거, 거, 커, 커, 거, 거, 거, 거, 언거, 언거, 저, 저, چھ ج ج جھ جھ ای ای ٹ ٹ ٹھ Duh. ڈو Duh. ڈھو Duh. Duh. تا تا تھا Duh. Duh. Duh. ধ ন ন প প ফ ফ ব ব Mo. Mo. Yo. Yo. Ro. Ro. Lo. Lo. Wo. Wo. Televiso. Televiso. مردانی سا مردانی سا دانتی سا دانتی سا ہا ہا چھا چھا ترا ترا اگیا اگیا